你见过这个动作是什么吗？这样这种动作怎么能做出来？提膝格挡之后的防守反击的步伐是怎么做的？来看一下，格挡空中完成换步反击，再来一遍。你学会了吗？大多数人是这样做的，看格挡，然后落地，然后再反击，这个太慢了，懂吗？你要完成的是空中格挡，然后脚落地之前右腿跳起来。 蹬左右腿同时落地。如果你反击是左腿，这时候你的脚应该朝右的，这样的话更容易直接起来去发动这个进攻。再来一遍。还有人就是很不协调这种类型的哈，就踢进来了，然后哎，这手你往这一甩完了，你怎么踢？你就嗯踢吗？就很多人在培训现场在哪，我看到太多这样人了。你要搞明白防守的时候啊，你格挡别动，蹬，好吧？右腿往前错一个身位，同时落地，很容易。所有的动作，包括像假动作。 假动作换步，对吧？顶膝空中换步接扫踢，它都涉及到这个技术，所以我建议你好好练习一下。其实很多人想纠正自己特别容易，你只需要把自己的动作拍成视频，跟我的对比一下，看有没有问题就 OK 了。这样你才能跟自己友好的和解，学会这个。所以这次我们可以发起一个挑战，在平台上呢，你录下你的视频，艾特我，挑战什么？十次防守反击连续的不断，不错，嘣嘣。 蹦蹦，三、四、五、六，再快一点。